endi latifa biroz kulib olasizlar chunki o'shanaqa qilib turmasak bo'lmaydi bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi qayerqa olib qo'yganini bilmasdan benamoz dinsiz boy o'qibdi bo'qibdi bu qilibdi baxshiga boribdi topib berolmabdi kohinga boribdi topib berolmabdi xullas ekstrasensga boribdi topib berolmabdi variant qolmabdi любой variantni qiladi chunki nima yo'qolyapti qora bor debdi qora aka maslahat beradi debdi desa qora akaga kelibdi qora aka qarab turib hech kim topib bera olmayapti desa bo'pti Alloh diliga solar 100 rakat namoz o'qiysiz 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz Alloh bir qalbingizga soladi debdi xullas ertasi kuni haligi boy topibdi pulini sovg'ani ko'tarib bir qandaydir qismini ko'tarib kelibdi domla rahmat mana sizni maslahatingiz bilan pulimni topdim mana uni oling mendan hadya debdi qarab ha yaxshi necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa quloq qoqishim bilan esimga keldi degan ekan chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi qora aka aytgan ekan ha o'zim men aytuvdim shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi deb ho'p namozga keldik nima uchun so'ranglar o'zinglardan ja namozga turdingiz nima uchun Alloh farz qilgan o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant qulning ibodati. Yoki ikkinchi variant. Men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi deysiz. Bu savdogarning varianti. Ibodat uch xilda, qulning ibodati bor, savdogarning ibodati bor. Jazodan qo'rqib turib qilingan ibodat, xuddi qul sayyididan qo'rqib xizmat qilgandek. Do'zaxdan qo'rqib qilingan ibodat, qulning ibodati. Jannatdan umid qilib qilingan ibodat savdogarning ibodati, endi uchinchisi oshiqning ibodati. Oshiq oshiq Allohni taniganligi uchun mukofot. Allohni taniganligi unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. O'shuning uchun namozi mukofoti uchun. Mana endi jaynamozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? jasadlarimizni tarbiya qildik alhamdulillah sunnatni amal tatbiq qilyapmiz ro'za tutyapmiz namoz o'qiyapmiz ko'zimizni tiyyapmiz ammo nafs tarbiyasi qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmabmiz tasavvuf ilmi haqida gaplashmabmiz o'shaning uchun abu hanifa nomon sobit bir kecha turib namozni bir kechani o'sha bitta tahorat bilan o'tkazib yuborardi uxlamasdan chunki kechasi namoz o'qishlik bu kishilarga mehnat mashaqqat emas edi ularga huzur halovat edi o'shaning uchun ularni tovonlari yorilib ketishi namozda turganligi kitoblarda yozilgan nafs tarbiyasida jonimizni tarbiyasida qalbimizni tarbiyasida biz hali ancha orqadamiz birodarlar